तो की पत्नी हमारी कहाँ कहाँ क्या क्या कराती मालूम नहीं पड़ता पंडित जी को मालूम नहीं पड़ता पंडित कहते बताती भी नहीं वो कराती है चुपचाप और फिर तुमने ये नहीं किया तुमने वहां नहीं किया तुमने को स्वस्थ बात करने दक्षिणा नहीं दी दक्षिणा दी ऐसी तत्परता यदि बनी रहेगी तो विश्वास धन शुद्ध होता है और धन शुद्ध होगा तो बीमारियां चिंता दूर रहेगी शोक दूर रहेगा हर्ष और आनंद की उपलब्धि होती रहेगी भक्त भगवान की जय हो जैसे क्लास में एग्जाम देते समय पर आप तीन घंटे घटते नहीं है पेपर लिखते हैं मुझे अब तक भी स्वप्न आते हैं मैं कोई पेपर दे रहा हूं इतना पढ़ते समय पर दिल्ली में पढ़ाई करते समय इतना अनुभव किया डर का भय का तो अब तक भी मुझे स्वप्न किसी ना किसी परीक्षा देने के लिए आते हैं और टाइम पूरा होने जा रहा है ये भी दिखाई दे रही घड़ी जल्दी करना चाहिए बड़ा पूरा करना चाहिए कभी पांच मिनट लेट हो गया तो ये स्वप्न आता है तो इसी प्रकार से जब भजन का अभ्यास बनाओगे तो स्वप्न भी आपको भजन के ही आएंगे तो भगवान से वार्तालाप करने का अभ्यास बनाओगे भगवान की सेवा पूजा करने का अभ्यास बनाओगे तो ठंड के समय पर ठाकुर जी स्वप्न में बता देंगे तू तो कंबल ओढ़ के सो रही है और मेरा कंबल नीचे उतर रहे हो तो ठंड लग रही है जाकर के आप देखेंगे सचमुच में पास में कम्बल तो नहीं होगा नीचे सर गया होगा संकेत देकर के ठाकुर जी ने आपको कहा है आ तो कमर ठीक कर करके है ये जिस चीज का केंद्रीकरण होकर के आप ध्यान देंगे वस्तु आपके चित्त में बैठ जाएगी हम यही चाहते हैं संसार में बैठे पर भगवान आपके चित्त में जरूर बैठे भक्त मसल धर्म वही है जिसे श्री कृष्ण ने अनुराग प्राप्त और वो भगवान की की हुई जो भक्ति है कैसी होनी चाहिए हेतु रहित किसी कारण से भजन मत करो किसी वजह से भजन मत करो किसी लाभ के भजन मत करो किसी फायदे के भजन मत करो कोठी बन जाए कार चेष्टा हमेशा बनी रहनी चाहिए अच्छे अच्छे लोग कोई चीज को पकड़ते हैं दो चार दिन अपनाई हफ्ता दो दिन के बाद छोड़ दी मैं निवेदन करूंगा भक्ति अपनाए रखने की वस्तु है छोड़ने की चीज नहीं भजन करो तो रोज करो थोड़ा करो कितना भी करो पर करो और नित्य प्रति का अभ्यास बनाओ अंदर पाएंगे तब पाएंगे जो अपना काम पूरा चाय पीने की छूट है चाय खूब पियो और चाय के साथ टोस्ट तो भी खा सकते हो भले किए बिस्कुट भी खा सकते हो और नाश्ता ब्रेकफास्ट तब करो जो आपका भजन हो जाए जब अवस्था बढ़ जाए तो मैं कहूंगा भाई कुछ भी खा लो और भजन जैसे भी बने करो इसको ज्यादा भूख लगती है चिंता मत करो गधे की तरह चल पर ठाकुर जी का भजन जरूर कर खाते जाओ खाते जाओ बाएं हाथ से खाते जाओ चीज हो रही है पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हो रहा है वह स्थान उत्तम नहीं कहा जा सकता तपस्या से स्वाध्याय से जीव को श्री कृष्ण की बिंदुओं की अनुरक्ति प्राप्त होती है एक श्लोक आप रोज पाठ करते हो आरती के समय होते तो। माध्यम से अंत तो गतवान कहा जाता है समुद्र में जाता है उसी प्रकार से आप कुछ भी अनुष्ठान करें कोई भी धार्मिक क्रिया करें उन सब का जो फल है वो केवल गिरिराज धर्म की प्राप्ति है विजय की बद्रनाथ को मथुरा का राज दिया गया परीक्षण दिग्विजय करते हुए जब इंद्रप्रस्थ में पहुंचे तो क्या देखा एक वृषभ बैल और एक गाय दुखी होकर के परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं पशुओं की भाषा समझते थे परीक्षण ये पूर्व लोगों की सेवा करने का परिणाम है गुरुजनों की महापुरुषों की जो सेवा करता है प्रकृति उसकी आगे अपने रहस्य खोल देती है कुछ मत करो केवल बड़ों की सेवा तो याद रख लेना ये जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है प्रकृति के रहस्य स्वयं उसके अंतकरण में उद्घाटित तो हो जाया करते हैं कुछ भी होना होगा पहले उसे पता लगेगा ऐसा होने जा रहा है और वो संभल सकता है संभाल सकता है किसी और को भी इसलिए भवों की सेवा का फल परीक्षित को मिला पशुओं की पक्षियों की भाषा को समझते थे परीक्षित दोनों वार्तालाप कर रहे हैं जब से श्री कृष्ण श्रीमद भागवत में विराजे हैं धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है शील संतोष कर शौच संतोष तपा शांति शौच संतोष दया शांति चार पैर है गाय के धर्म के सत्यम शौचम दया शांति तीन पैर धर्म के टूट गए हैं और एक पैर केवल सत्य बचा है जो सत्य के मार्ग पर चलता है सही चलता है आरंभ में उसको अवश्य कुछ कठिनाइया झेलनी पड़ सकती है परंतु बाद में वह परम शांति और सुख का सुरक्षा का अनुभव करता है इसलिए अपना रास्ता किसी से भयभीत होकर के बदलो मत सही रास्ते पर चलते रहो कार्य पुरुष ने जब वृषभ और गऊ पर आघात करना चाहा तो परीक्षित ने डांटा कौन है तू मेरे राज्य गौ और वृषभ दोनों ही सुरक्षित हैं तुझ पर आघात कर रहा है तो तुझे मृत्यु दंड दूंगा चरणों में गिर गया काला पुरुष बोला प्रभु मैं आपका दास हूं दंड मुझे दे सकते हैं पर मेरा नाम कलयुग है मैं समय के रूप में आया हूं और अपना काम करूंगा जैसे सचिव था द्वापर था त्रेता था वैसे ही कलयुग ठीक समय है आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए ताकि मैं उन्हीं स्थान पर रहूंगा सर्वथा मैं नहीं फैलूंगा परीक्षित ने चार जगह दी जुआ घर मदिरालय मांसालय और विश्वालय ये चार जगह कलयुग का साक्षात निवास है इनमें से कोई एक वस्तु को जो पकड़ लेता है की वस्तु में और आ जाते हैं और व्यक्ति का पथ भ्रष्ट होना सुनिश्चित है मैं निवेदन करूंगा आप तो सब भगवती के वैष्णव हैं पर जिन तक आवाज पहुंच रही है जहां जहां तक आवाज जा रही है इस बात को ध्यान दें मांस का परित्याग करें मदिरा का परित्याग करें जुआ जैसा खेल कभी न खेलें पति पत्नी में विवाहिता में ही मन लगाए बस दूसरे की स्त्री को माँ बेटी और बहन समझ करके सद्भाव रखते हुए प्रणाम करें और अपने को मर्यादित रखें यदि आप मदिरा नहीं पीते हैं मांस नहीं सेवन करते हैं दीव तो जुआ नहीं खेलते हैं और अपने घर में ही अपना मन लगा के रखते हैं तो विश्वास रखिए भगवत कृपा आपको कलयुग में रहते हुए भी अच्छे ढंग से प्राप्त हो जी ने कलयुग को एक स्थान स्वर्ण भी दे दिया स्वर्ण में क्या है तो स्वर्ण में इतनापन है स्वर्ण में मद है स्वर्ण में अपने को बड़ा मानने की भावना है और ये अहंकार तो ही सारे अपराधों की जड़ है एक अहंकार आया बाकी सारे अपराधों को पूरे परिवार को बुला लेता है एक किसी जाति का आदमी ऑफिसर या मिनिस्टर बन जाए तो अपने गिर्द गिर्द अपनी ही जाति के आदमियों को पढ़ कर देता है कुछ मैं बीस को और उनको हटा देता है और वो करेंगे तो अपनी जाति का आदमी याद नहीं यादव छा जाएंगे इसी प्रकार से एक अहंकार आ गया तो बाकी जो दुर्गुण है पास में आने में देर नहीं लगाते भक्त तो भगवान की इसलिए अहम को ही महत्व मत दीजिए स्वर्ण को जैसे ही प्राप्त किया कलयुग ने स्थान के रूप में परीक्षित के मुकुट जो स्वर्ण के थे और धारण किया हुआ था कलयुग ने उसमें प्रवेश किया मद आ गया अहंकार आ गया प्यास कोई ऐसी चीज नहीं होती है क्योंकि असह्य हो जाए सहन कर सकते थे फिर भी पानी पीने के लिए ऋषि के आश्रम में गए शमी ऋषि तपस्या में युक्त थे उनसे जल मांगा ऋषि साधना युक्त थे ध्यानस्थ थे उन्हें किसी की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी राजा ने सोचा मेरा अपमान कर रहे हैं ऋषि बगीचे में पड़ा हुआ जो अमृत सर के द्वारा ऋषि के गले में डाल दिया इस दृश्य को एक बालक ने देखा बालक ने दौड़ करके ऋषि पुत्र श्रृंगी को बताया जो कि जलाशय में स्नान कर रहे थे ऋषि पुत्र को क्रोध जागृत हुआ हाथ में जल लेकर के ऋषि पुत्र ने शाप दिया जिसने मेरे पिता के कंठ में मृत सर्प डाला है आज से सातवें दिन उसे तक्षक नामक सर्प डस देगा आप पूछेंगे कि बच्चे में ये सामर्थ्य शाप देने की कैसे आ गई आपका प्रश्न हो सकता है तो ध्यान दीजिए उस बच्चे के पूर्वजों ने तप किया था ये सब के सब ऋषि ही थे बच्चे के पिता ने महान तप किया है शनि ऋषि ने और बच्चा भी उज्जवल और शुद्ध बुद्ध है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है उसका अपना भी तप है उस तपस्या का प्रभाव था कि वाणी से जो निकला वो सत्य प्रस्तुत हुआ तो हमारे बुजुर्गों का परंपरागत पुण्य हमें प्राप्त होता है हमारे माता पिता का किया हुआ पुण्य हमें प्राप्त होता है और आप लोग हम लोग जो पुण्य कर रहे हैं वो हमें विरासत में अपने बच्चों को दे पाने का लाभ मिलेगा इसलिए जो उन्होंने किया वो आपने पाया जो आप करेंगे वो आपके बच्चे पाएंगे और स्फूर्ति से उनका जीवन सुगठित तो होगा सुसंयमित होगा सुलभता और आनंद से युक्त तो होगा भक्त और भगवान की इसलिए पुण्य कर्म परंतु निष्काम कर्म करते हुए और भगवत अर्पित कर्म करते हुए आगे बढ़ते चलिए वृंदावन बिहारी हरिदार की राजन परीक्षित अपने निवास पर आ गए इंद्रप्रस्थ में ऋषि ने ध्यान कर देखा श्रमिक ने मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है ध्यान टूटा पुत्र को बुलाया कहा बेटा एक धर्मात्मा को तुमने शाप दे दिया एक बात बड़ी ध्यान से समझना करुणा हृदय में जरूर होनी चाहिए करुण एक ऐसा रस है जिसके माध्यम से बाकी सारे के सारे उत्तम गुण आपके पास टिक सकते हैं करुणा क्या है दूसरे पर अनुग्रह करने की भावना इसका नाम करुणा है दूसरे के दुख को देखकर के आपका हृदय पिघलना चाहिए भाई हमारे बच्चे तो रोटी खाते हैं पर उसके परिवार में खाने को कुछ नहीं है तो कैसे भी बने उसके बच्चे भी भूखे न रहे यथासंभव सेवा करने ये करवा है कोई चोट खा गया है तो उसकी चोट पर मरम पट्टी बिना कुछ लिए भी लगाने की भाव यदि आप रखते हैं तो आप करवा कर रहे हैं किसी गरीब के बच्चे के पास कपड़े नहीं है पहनने को ठंड में ठिठुर रहा है तो आप कुछ गर्म स्वेटर या पजामी इसको पहना दें टोपा पहना दें तो ये कर्म रस है इसे ठाकुर डायरेक्ट हॉटलाइन पर आपसे दिल जुड़ जाएगा मिल जाएगा ये कानूनी है ऋषि के मन में भी कारण देगा राजा ने अपराध किया ठीक है मेरे गले से तो सर पर डाला पर इतना बड़ा अपराध नहीं किया अपने पुत्र से क्या कहा ऋषि ने बेटा देखो राजा चाहता तो मरा सर्प ही मरा सर्प ही क्यों डालता जिंदा सरदार सुनता था मेरे गले मेरी तो आंखें बंद थी मेरे ध्यान था और जिंदा सर मुझे काट भी लेता पर राजा ने मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिंदा सर नहीं डाला मृत सर्प है राजा की तुम तो हृदय की कर्मता को देखो राजा धर्मात्मा है और तुमने उस सदाचारी राजा को तुमने शाप दे दिया हे प्रभु हे नारायण मेरे पुत्र से अपराध हुआ है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पुत्र को आप क्षमा करूंगा प्राप्त भगवान से कि प्रभु सबकी सुरक्षा करना भले ही इसने अपराध मेरा भी किया है परंतु इसकी बुद्धि को आप शुद्ध करना और इसको सुमति देना और स्वयं कभी क्रोध न करना उस पर अपना करके उसकी प्रणाली को उसकी उसकी प्रकृति को उसके स्वभाव को अपने माधुरी से पोषण करते हुए सही बना देना इस नाम का इस नाम कर्ण का ऐसा नहीं है कि इस कर्णता की वजह से आप अपराधियों को छोड़ देंगे या दंड नहीं देंगे जो दंड की नीति सबसे बाद पर होती है हमारे भारत देश के न्याय में लोग शंका करते हैं कि न्याय बड़ा डिले हो जाता है बहुत डिले हो जाता है वास्तविकता डिले नहीं होना चाहिए हम भी इसका समर्थन करते हैं पर डिले होता था डिले हो रहा था डिले हो रहा है अग्रवाल साहब क्यों हो रहा है उसके पीछे दृष्टिकोण था अपराधी को सुधरने की एक चेष्टा की जाती है अपराधी को सुधारने की चेष्टा की जाती है ये बात अलग है कि पहले लोग सुधर जाते थे और आज के लोग नहीं सुधरते तो आज दंड जल्दी देना चाहिए मैं इस बात का पोषक हूँ समर्थक हूँ के बताओ परीक्षित को कि सात दिन रह गए हैं सात दिन तक्षक नाम सर्व राजा को दस लेगा राजा अपना कल्याण चाहे तो कोई धर्म अनुष्ठान करे राजा ने ऋषि का भेजा हुआ संदेश सुना मोह का परित्याग किया घर की आसक्ति को छोड़ा देह और गेह ये दो आसक्तियां ध्यान रखना है एक देहाशक्ति एक गेहाशक्ति देहाशक्ति मैं बचा रहा हूं बाकी सब भले ही नष्ट हो जाए कोई चिंता नहीं ये देहाशक्ति है एक गेहाशक्ति है मेरा घर ठीक रहना चाहिए पड़ोसी का घर नहीं चल जाए और सोचो जरा पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आग आपके अंदर भी आ जाएगी इसलिए अपने साथी का भी घर सुरक्षित रहे और आप भी ठीक रहे ये भाव आपकी देह भी ठीक रहे और सभी स्वस्थ रहे सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राण पश्यंतु मां कश्य दुख भाग भवे सबका कल्याण का हो पर शरीर में बहुत अधिक प्रीति मत रखो घर में बहुत अधिक प्रीति मत रखो जो कर्तव्य है उनको निभाओ और फिर अपना ध्यान केवल बिहारी जी में रखा गिरिराज में देव के की आसक्ति को नष्ट करने की बात कही गई है देव को और गेह को नष्ट करने की बात नहीं कही गई आसक्ति को समाप्त करने की बात नहीं

परीक्षित ने सुखदेव को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके सुखदेव को व्यास बना करके प्रश्न किया प्रभु जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है और समीपस्थ है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए सुखदेव ने कहा राजा राजा ने अपना ध्यान संसार से हटाया और अपना ध्यान केवल श्री कृष्ण में लगाया खटवा में राजा को भगवत धाम मोक्ष की प्राप्ति हो गई और तुम्हारी बात को भी सात दिन है अड़तालीस मिनट पहले जब मोक्ष मिल सकता है तो सात दिन तो मोक्ष का साधन अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं

प्रथम स्कंद में कुंती जी ने भी भगवान की स्तुति की है के सदृश है विशाल है और कोमल है आपके चरणों में भी कमल का चिन्ह है और आपके चरण भी चरण कमल कहे जाते हैं मैं आपको बार बार तुकाराम की प्रार्थनाएं उनकी भगवान की स्तुति कर रही है श्री कृष्ण और तो संसार के लोग जो मांगे आप उन्हें बनाई दो पर मैं आपसे जो मांग रहे मुझे वो देना श्री कृष्ण की भुआ थी पंक्ति भगवान बोले क्या चाहिए भुआ नहीं बताओ तो कुंती भुआ ने कहा ये द्वारका नाम संसार भर की उतनी विपत्ति है उस भक्ति को आप मेरी झोली बना दें मैं विपत्ति ग्रस्त रहा मैं संपत्ति और ऐश्वर्य नहीं चाहता ये कुछ बोले क्यों कुंती बोली ये द्वारका नाम विभक्ति में जितना ध्यान चैतन्य अवस्था के साथ में आपका होता है वैसा ध्यान संपत्ति प्राप्त होने पर आपका नहीं हो पाता जो विपत्ति ग्रस्त है वो सोते में जागते में बैठते में नहाते में धूप में बैठे हुए भी हर समय भगवान का ध्यान करता है भगवान का नाम जाप करता है तो मैं वही अवस्था चाहती हूँ कि मैं नाम जाप आपका स्मरण आपका ध्यान आपका चिंतन हर समय करूं तभी संभव है जब चारों से विभक्ति मिली खेलती रहे और जो विभक्ति ग्रस्त होता है जो नाम जाप कर रहा होता है उसके सामने से अदृष्ट होने की ओझल होने की सामर्थ्य हे श्री कृष्ण आप में नहीं आप उसके आगे खड़े के खड़े रहते हैं सुंदर बात कही एक बार ये श्लोक सुनाने का अवसर कुश्री महाराज जी को मुझे बेंगलोर में मिला लीला माता का कथा स्थल था तो पिताजी एक घंटा पहले मुझसे बुलवाते थे फिर एक घंटा स्वयं बात करते थे तो उस दिन प्रसंग चल रहा था और वह फुटकर कथा होती थी भागवत सत्ता कथा नहीं तो उनकी स्तुति का प्रसंग चल रहा था दास को सुनाने का अवसर मिला और यही श्लोक था कुंती कह रही है हे श्री कृष्ण जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ करके यमुना मैया को खिला दिया था नाराज कर दिया था उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली हुई थी तो आपकी आंखों से आंसू झलक रहे थे काजल अश्रुओं के साथ मिलकर के कपूलों पर आ गया और दो रेखाएं एक यमुना और एक सरस्वती बहती हुई कंठ से होती हुई वक्षस्थल से होती हुई आपके उदर की ओर बढ़ती हुई फिर दोनों जल की धाराएं आप के नाम ही उनके समुद्र में आकर के मिल गए और आप थपस थपस के रो रहे थे आपका मस्तक छिपा हुआ था श्याम सुंदर आपकी उस लीला का दर्शन कुंती कह रही है मैंने गोकुल में खड़े होकर के किया है मैं सोच रही हूँ आज जिससे भय भी तो होता है वही श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से डर करके इस प्रकार विलाप कर रहे हैं वो आपका मुखमंडल मेरे मित्रों के आगे से आज भी हट नहीं रहा रविदास जी की आंखों से भी इस श्लोक का अर्थ सुन करके धारा प्रवाहित हो गई क्योंकि वो तो करुणा की मूर्ति ही रहे हैं सदैव कथा सुनाते सुनाते स्वयं भी अश्रुपात होना जितने सुन रहे हैं किसी के भी अश्रु न रुकना